2008ko apiriak hogeta iru. Liburuaren eguna. Aur liburutegia arratsaldeko zeiretan. Egoera normal batean e, jendez lepo, errata putxu betegaz. litzateken liburutegitik, zera baino ez dutxugu eskatu gure. Zaindu zaitezte. Zaindu zuen buruak eta maite dozu zenenak. Egon dira berriro aurrez aurre goteko aukerak irakurketa partekatzeko, iralko izanak lusatzeko, etxeko lana burutzeko, ipuñak irakurtzeko, baina bitartean, etxean geratu, irakurtzen.